असोरे भौजी हम जाई देव घर हो मांगे म बाबा से सुना रवर हो नहीं करी हे उ हमके निराश भौजी जवन दिलवा के रहे हमरा पास भौजी मांगम दुल्हा बाबा से झकास भौजी जवन दिलवा के रहे हमरा पास भौजी मांगम दुल्हा बाबा से झकास भौजी पैसा न चाही गाड़ी हमके बना के रख दिलवा के रानी हमके हाँ, बना हाँ, के रख दिलवा के न चाही पैसा न चाही जवन दिलावा के रहे हमरा पास भौजी मांगम दुल्हा बाबा से झकास भौजी जवन दिलावा के रहे हमरा पास भौजी मांगम दुल्हा बाबा से झकास भौजी झकास भौजी डीजे चाहे जैसे पवन के साथ जवन दिलवा के रहे हमरा पास भौजी मांगम दुल्हा बाबा से झकास भौजी जवन दिलवा के रहे हमरा पास भौजी मांगम दुल्हा बाबा से झकास भौजी